Ka. Z tej strony Kaja, tam FIFA kiedyś biegnie. Zrobimy FIFA konta. Dzisiaj będziemy chodzić do takiego opuszczonego ośrodka, ale tam jest jeszcze jeden. FTM Zboci. Ja sobie wsiadł kamerkę. Ona sobie no taką nie. Dobra, y, nie dobra, tak, bo widzę. Widzę, będą nasze kropki ten. I patrz, y, zapamiętaj, tam jest ten, a tam jest ten. Dobra, będę nagrywać tak. Słuchajcie, my wchodzimy właśnie. Tylko jedno wyjście, ale pieski. Dobra, one nie wyjdą, dobra. Tam pójdzie, później się położy i karmię się. Dobra, tutaj wchodzimy. O tam. Trzymajcie za nas kciuki. To jest pierwszy nasz filmik, filmik do znaczy. którego wchodzimy do tamtego opuszczonego ośrodka. bardziej tam. Chodź. To jakby stała szopka. Nie no, to jest szopka, ale patrzcie jakie okno, jak zgranie. Tam coś strasznego. Czy kolejne okno. Ale to możemy zobaczyć coś w środku, ale ja lepiej nie chcę. tam jakoś wyjdziemy? Gdzie ty wchodzisz? Nie, tu jest panacia. Tam mieliśmy. Nie, dobra. Y, nie, jeszcze nie koniec. Jeszcze, jeszcze tam trochę nagramy ale najpierw musimy stąd wyjść. Y, z pauza i a, musieliśmy zrobić malutką bo no, pauzę, bo musieliśmy stamtąd wyjść. No ale zobaczysz, w środek to jest jakby taka stara szybka. W następnym filmie pójdziemy do tamtego zablokowanego. O, do tamtego, tamtego, o, zablokowanego. Jak też musimy obok. I później w tym zobaczymy przez okno, co jest w tamtym, do którego się... Zawsze w soboty, w środę, zawsze sobotę i czwartki mam Tak, więc oglądajcie. Y, y, w środy, no w czwartki. A tam jest jeden? czwartki to różnie, a w soboty od 16. A gdzie jest drugi? On siedział tu. Dobra, no, no, no Ej, poczekaj, zobaczę. Ej. Przecież tam nie wchodził. Kama, patrz, tam jest. O, no, już się nie wyganiaj. Dobra, poczekaj, idę zobaczyć tam. O. Gdzie jest małpies? Ej, no dobra, no chodź, no chodź. Tak, Tam są psy, no jak nie zobaczysz? Nie po co nagrywasz? Ej, po co nagrywasz psy? no tam ktoś jest. Tam ktoś jest. Użyłaś. Co? Tam ktoś jest. Nawet sobie zobaczyć przez kamerkę, zobacz. A chodź, zobaczmy razem. teraz kamerzystką, młodą kamerzystką. Nagrywam. Dobra, skoczymy z... And no, um, subować, lajkować. Ale jeszcze to nie koniec filmu, jak wiecie. Jeszcze coś tam nagramy, wykombinujemy. Ale pamiętajcie, w czwartki będzie różne filmiki. No, w różnej godzinie no, zależy. No, albo a, a, a, a w soboty będzie o 16 albo 17. Zależy. Znaliśmy się już. się o 15. Dobra, więc ja muszę się... I nara, siema. Nie no, nie. Nara, siemanko. Siema. Widzieliśmy I, I nara, siemanko, hej.